තද දිනේ දිවයිනේ බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම වයඹ සහ දකුණු පළාත්වල විටින් විට වැසී ඇතිවීමේ හැකියාව පවතිනවා. එවැගේම සෙසු ප්‍රදේශවල සවස් කාලයේව රාත්‍රී කාලයේදී තනින් තන කිගුරුන් සැතැසී බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මේ පද්ධතියේ බලපෑම හේතුවෙන් විශේෂයෙන් බස්නාහිර සහ දකුණු වෙරළබඩ ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව වගේම මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑම ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව විටින් නමන පැයට කිලෝමීටර් 40 50 අද සුළං අපේක්ෂා කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. මේ නිසා ජනතාව සම්බන්ධවත් විශේෂයෙන් අවධානයෙන් කටයුතු කරන්න කියන කිල්ලා සින්න කැමැති. ඒ වගේම මූදු ප්‍රදේශවල තත්ත්වයේ ගත්තොත් අඩු පීන්න තත්ත්වය මේ වෙනකොට පීන්න අවපාතයක් දක්වා වර්ධනය වෙලා ඒ වගේම අද දිනෙදී ඒක සුළු කුණාටුවක් දක්වා තවදුරටත් වර්ධනය වීමේ හැකියාව තුනින් පසුව ඡණ්ඩ සුළු කුණාටුවක් දක්වා මේ පද්ධතිය තවදුරටත් වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. මේ පද්ධතියේ බලපෑම හේතුවෙන් විශේෂයෙන් ගිනිකොන දිග බෙන්ගාල බොක්ක සහ මධ්‍යම බෙන්ගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශ ආශ්‍රිත සුළම් ප්‍රවාහය සාමාන්‍ය පැටිකඩ 80 90 දක්වාත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා විශේෂයෙන් බෙන්ගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ දීවර සහ නාවික කටයුතු වලින් වළකින්න. ඒ වගේම දැනටත් ඔබ බෙන්ගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ දීවර සහ නාවික කටයුතු වල දෙනවා. එක්ක ගොඩබිම දැන්න නැත්නම් විශේෂයෙන් ආරක්ෂිත ස්ථානක කරා ගමන් කරන්න කෙන ඉල්ලීම කරන්න කැමති. දෙනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘති නැරමීමට ඉහත බටන එක කලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.